Peggy 18. Putain de ça Dis-moi. C'est pas vrai. Docteur Qu'est-ce que vous faites là C'est... Ce qui s'est passé ici. Non Abby, regarde pas Salut. Salut. Est-ce que tout va bien J'ai trouvé le frère de Joël. Il est dans un camp dans le Wyoming. Demain, moi, je m'en vais. Ils viennent se venger. Tu me reconnais Ouais. Tu me reconnais. Oui, Abby. Je trahirai pas mon ami. Je veux pas me battre. À toi de voir. T'as tué mes amis. Ils méritaient ce qui leur est arrivé. Je refuse de revivre ça. Je veux la même chose que toi. Putain de ça Mais là, c'est du suicide. Abby. Mais on peut être ensemble. connais pas. PlayStation.